Сьогодні в нас задача і дуже непроста. Зараз я покажу, що я зробив, і також покажу, яких жевжиків нам треба перевести. Вони вже попідростали, тому трошки підзатягнулося. Значить, е, дивіться, клеточку я приготував. Цю, що я і казав. Просто на дворі погоди нема, дощі йдуть грязь. І я в таку погоду роблю, ну стараюсь робити щось в сараї. Значить, е, так само покрутив плоский шифер, у мене тут бруски, і зробив їм кормушку сундучок. Кормушку сундучок закріпляю, коли ділаю. Ось в мене тут брус ззаді йде. Брусу прикрутив з тої сторони, посверлив, покрутив з тої сторони до корита за жестю. І цей угол, ось тут металічний уголок в бетон занкерив, туди закрутив. Е, такі корита, сундучки страдають е, в першу чергу це оці ось перекладини. І я їх роблю металічні, либо арматуру, як в тих клітках у крайніх, у вантрасів і в київлянкиних, либо отакі квадрат трубу профіля 40 на 20. Так само вирізаю для них вирізку, углубляю, просверлюю і прибиваю 150-кою, мажу солідовим у дубову доску. І тоді воно служить дуже довго, хорошо і щасливо. Ніяких проблем з ними нема. Їх вони не гризуть, не кусають, не... Ну, в мене вже он такої, які вже більше года чи по два года і нормально. І що мені треба? Мені треба сюди перегнати чотирьох вибрати кабанчиків із е, ландрасів, сюди перегнати. І зараз будемо це робити, перегонимо, щоб їх розприділити. І в мене, в принципі, по цьому сараю всі хвости підтягнуті. Также поки я займався своїм, Віка нарізала бурячка. Ну таке буряки, картошка, ну буряк м'який з погріба. І теж сюди свинкам, щоб не кричали. Нате. Гризіть. Вітаміни вам буде полезно. Тетя Нюра. На. Тут і яблука, качани. Ну, коротше, все підряд, що тільки, що тільки можна. Там Сергій Стрілецький показував, що в нього е, з поїлки тече униз вода. Таке буває, але ну, це все залежить не від розположення поїлки, а от самої свині. Зараз теж покажу чого. Кожні свині по-разному п'ють воду. Одна п'є більш-менш правильно, друга п'є, що по ній затікає. От у мене з цього всього сарая затікає у двох штук. У барашки у неї завжди в будь-якому станку, де вона стоїть, у неї затікає тече. Е, аж до передніх ног. І виходить, в неї теж калюшка завжди стоїть. І така ж сама ситуація у київлянки. От в київлянки пластмасова, пластикова, широка кормушка. Ну не повинно затікати, повинно сюди у неї вода капати, а вона капає на передні лапи. Оце в них у двох так. І в будь-якому станку, де стоїть київлянка і барашка, отака ситуація. по обізянки, машки, лінді. Ну ось, дивіться, обіжану, покажи вік, як під обізяною сухо, як під машкою. У машки взагалі кориця маленьке, 25 сантиметрів. Та поїсть. 25 сантиметрів кориця повинно витікати, а воно не витікає. Ну, звісно, я зробив тут поїлку не 45, а крутіше гра, тікай крутіше градус. Ось, бачите, вона п'є, не розлива, сама свиня така. Так же само в Лінди. В Лінди теж вся вода стоїть у кориті. Ось, покажи Вік. Вода в корито е, стікає. Тобто вона п'є більш-менш правильно. Це залежить від свині. Тут не, не зробиш так, щоб от з поїлок, щоб не витікало. Їжте. На. На це і роблять же щільові поли, щоб на щілях воно типа як... Ну на щілях тоді поросят погано. На. Так, і що я роблю, як мені треба, по поївкам розказав, я думаю, всі все поняли. Що я роблю, як мені треба перегнати, дивіться. Тут теж свої якби, методи вже з годами. Метод перший. Ну не метод, що я роблю, це я так кажу метод. Воно не метод, просто що я роблю. Ставлю отут, де мені треба перегородку. Отак навіть переворачую рівнем сюди. Ось. Поставив перегородку, примірно, де вона буде стояти. Щоб вони сюди опиралися і туди зразу заходили. Ну, Можна можна типу як отак зробити. Ну а так, примір. Ні, там хай відкрито. Це перше. Потім друге. Де я проволочку тут? Ось вона. Тут прикручую проволочкою. Ну, щоб воно не впало, а то ж різні бувають. Бува таке полізе гризти перегородку. Отак. Пи-пи-пи-пи-пи. Тепер беру свій антиремінь. Анті Взяв антиремінь і дивлюсь, який по їхньому діаметру. Маленький, хороший. Я так раз і чуть-чуть на удавку. І воно тут а порося раз і, і допустимо, як сумочку його допомагаю йому йти. Ну це на крайняк. Буває, що не приходиться цим займатися. І тут вибираю для себе, яких мені треба забрати. Я і так знаю ось, допустимо, перший оцей, потім де оцей ушастий здоровий. другий. Ось Третій. Отой? Оцей. Четвертий. Откривай зай. Зараз ми його зразу туди вигонимо. О. Оп. Пішов. Все, хай гуляє. Іди, іди туди следующий. Давай. Откривай. Опа, гуляй. Малий, гуляй, гуляй, гуляй. Давай слід. А раніше я тягав їх. Ну їх же воно. О, відкривай. Опа. Головне без кіпіша. Гроб. Закривай. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Куда? Открывай. Закривай. І тепер отак. Та хай я туди сейчас їх догоню. Давай, давай, давай, пошли, пошли. Пошли, пошли, давай. Давай. Давай, пошли. Вот туда. Иди. Давай, давай. Вот туда, иди. Иди, иди. Давай. О, молодец. Пошли, следующий. Давай, давай, давай. Туда, пошли, пошли, пошли. Пошли. Давай, давай, давай. Де? Це ремінь треба буде на той брати. Давай. вийдеш ти з канавки. О. Опа. О. Фух. От що я і казав. Бува таке, що такому методу приходити не треба. І зараз кинемо їм їхні какашулі. на кашулі кидаю. Мама їхня, так. Ось кидай, де мені удобно, отут. Отак. Та ні. У мами 300 плюс, а в них я не знаю скільки. Хороші, так. Да. Та якщо вкусив, не лізтиме вік. Оце проход по бета саме пообділували. Оце проход Віка ось буквально дня три назад мила був аж сіяв. Все одно в клітки заходиш, убираєш, загрібаєш, там в тачку грузиш. Ну, тим не менше, так раз у недільку, раз у дві неділі помив і завжди чисто. А так, якщо б не мили, були б налипки отакі сантиметри по 4, що лопати би прийшлось здирати. Тим тепер свободній, так? Тим тепер свободній, так. Тим просто шикарно. А я тут одразу вон з переляку хтось навалив, уберу ось сюди. Опа, отак. І розмажу. Щоб вони тут і ходили. Ну вони тут там ходили так само, клітка ж така сама. Ну розположення корита було з другої сторони. От я так і роблю їх. Е, як вони в такому підросшому возрасті. По 4 штуки. 4 штуки буде е, кілограм по 120, 130, 140, ну 150. Нормально. А потім буде, треба буде одного убрати і три далі ростуть. Ну це вже наскільки я все вже попровіряв, як мені удобній, так і роблю. Тепер перегородку убираю проволочку свою. І виходить, все, кормушка в них стоїть. Клітка зроблена, що я не переживатиму. Тут теж мені хочеться, я не знаю, як вийде, але ну, е, хотілося б, щоб якщо я одного заберу сюди, як вони підростуть, щоб їх осталось троє, теж оставить е, на год трьох штук. Двох-трьох оставить на один год на 12 місяців від корма. Чи буде? 300 кг. І також для себе хочу узнати, які будуть більше Вандрас Кантур или ті мої одефок. Кабанці. Нюрка, це ж твої діти. Нюрашка. Сьогодні у нас погода плюс 8 чи плюс 9. Дощик, мрячка. Да, Нюрка? Це ж твої діти відкриваю центральне вікно. ото раз, два схвати, не лізтимуть. Да, Нюрка, хай не лізуть. Діти, не діти, виросли, все, з гнізда вилетіли, до свидання. Помагайте батькам, а не требуйте до себе. Да, Нюрка? Правильно, от Нюрки підход колосальний. І я тепер не переживаю, що вони е, профіль погнуть, що вони його обітруть, а це ж теж Е, якщо оставлять, це вони коли родились, я вже і не пам'ятаю, перед Новим годом, да, Вік? Чи після Нового? Перед Новим годом. Перед Новим годом, так. Да. Тобто е, я вже не переживатиму, що вони здорові будуть, як будуть там за 150 кг, 180, навіть 200, якщо кого ставлю вже на аж туди під Новий год, щоб на місяців 12, то тут я знаю, все в мене чітко, хорошо. Тут вони лягатимуть, чухатимуться, корито. Взагалі е, намертво. І так я і роблю. Ну, зараз я ще по коритам. Е, спрашував корито, ширина, длина. Ну, ширину я стараюсь зробити сантиметрів мінімум 30, щоб було саме корито, сантиметрів 30, а висота сантиметрів 25. А там вже робіть длину, яка вам удобна, скільки ваш штук, 2-3. Оце на 4 штук, на 5, навіть як маленький, можна весь виводок, 10 штук, допустимо, 12 засипаєш. Ну, хватає, кормушка. І це, кстати, кормушка із е, обзьолів, що мені возять дрова. Там я повибирав з обзьолів такі більш-менш і позбивав, як я вам і казав, що я використовую такі обзьоли там Е, на корито в основному. І хороші доски відкладу, який стіл зробити для м'яса, там ще щось. Ну то Я теж їх відкладую ті доски віддільно, щоб нікуди нічого не ділося. Ось отакі в нас жебжечки. Всі клітки повні. Да, всі клітки. Ну, виходить, да, всі клітки повні. От не так давно я відео знімав, казав, Стас. Забивай клітки, в те сарай пустий, а сарай було чи дві, чи три клітки тільки зайнято. А зараз А зараз дивіться, от давайте пройдемося від початку. Пірата покажу. Піратик де в нас? Темненький, оце він. Ось. Оцей темний пірат. Ось теж. Це всі в мене на откорм. Ось Корито, по-моєму, вже другий год, якщо не більше. Робота все на 100% не розсипає. Корито, ну, бункерна кормушка, стиральна машинка. Теж тут 4. Поділив їх по 4, ось 4 штуки саме раз. І убирати удобно. І ви ж замітьте, у мене всі, от навіть замітьте, у мене всі ходять в туалет ось метр від края. Тобто всі ходять унизу. Ось тут а то же саме внизу. Ну а так пошли вік далі. Нюрка і та внизу ходить, зараз, мабуть, пісять буде. Ці будуть ходити внизу, нижній метр. Клітка длина 3 метри, от вони на метр ходять в туалет. Так само ці ходять сюди ниже. Ну Ці е, ці з щільових полов, ці свинки, вони не привикші внизу, вони привикли, де попало, але тим не менше переходять более-менее на нижню часть, а наверху сплять. Так же само тут. Вверху вони сплять, чуть-чуть ниже опорожняються. Так само вандрас. Вверху чистота, де кормушка, сундучок, е, кормушка сундучок, перемички, арматура 16. І все чітко, нічого не розсипається, вже ці кормушки підняли не, одних, не один виводок ходять уверху, унизу ходять, вверху сплять. Так само тут, бачите, верх чистий, сухий, кормушка. Кормушка, сундучок і все. Лінда, я дуже, друзі, довольний, що оставив Лінду е, собі на свиноматку, що її тоді ніхто не купив, купили з імфіру, а лінду щось не вийшло забрати. Лягай, лягай, лягай, лягай, Маша, лягай. Я подивлюсь, якщо Машка покрилась через 18-21 день, я її переведу у, воль, у вольний вигул. Так довго лягає, так? Да? У вольний вигул переведу її. Бля, гладь. Буряки не поїла. Та, хай другим дамо. Якщо все нормально, 21 день пройде, переведу її у таку водіночку. Вона більш-менш 4 е, місяці відходу, тоді на опорос зроблю для неї станок більше, тому що цей станок ось вона не поросла, ну, грубо говоря, без живота. Він для неї вже малкуватий станок. Її зробив сантиметрів 80 шириною, один перероблю шире просто і буде для таких, для здорових. Ну, це я так думаю, там як Бог дасть. Так що, друзі, так і займаємося. Друзі, не забувайте, не забувайте ставити хвостики вверх. А вона його зараз вниз опустить. Отак ставте, або отак. Бачите, не загулює, запах ряка, ну хай, зараз понаблюдаємо. Отаке коротке відео, коротенький відеоролик, як я переводю, ну, коли сам. Грубо говоря, я сам, Віка в мене оператор, і отак удвох вона там десь піддержує, чик-чик-чик-чик. Ми і цих так попереводили. Ну, тобто не не прийшлось брати свій антиремінь. А раніше я тягав тільки так, брав ото порося і ото тягну одного, другого, крику, визгу. А так більш-менш без стресу вони переходять. І вони ж так само в кучки, їх чотири штуки, ну їм просто більше місця. Вони всі стали, їдять спокійно, свіженько, я вже насипав. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока.